ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਿਓਜੈਬਰਾ ਵਿੱਚ ਕੁਆਡਰੀਲੈਟਰਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਕੰਪਾਸ ਬਾਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਓਜੈਬਰਾ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਓਜੈਬਰਾ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਨੋਲੇਜ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਓਜੈਬਰਾ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਲਈ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ simple quadrilaterals quadrilaterals with diagonals ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ Linux operating system Ubuntu version 1110 ਅਤੇ ਜਿਉਜੇਬਰਾ ਵਰਜ਼ਨ 3.2.47 ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਉਜੇਬਰਾ ਟੂਲਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ circle with center through point polygon angle parallel line segment between two points ਅਤੇ insert text ਆਓ ਨਵੀਂ ਜਿਉਜੇਬਰਾ ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਹੋਮ ਮੀਡੀਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅੰਡਰ ਟਾਈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਿਉਜੇਬਰਾ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਹੁਣ ਬਿੰਦੂ A ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ B ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ ਬਾਰ ਵਿੱਚ circle with center through point tool ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਡਰਾਇੰਗ ਪੈਡ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਪੁਆਇੰਟ A ਐਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ B ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਰਕਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਆਓ ਸੈਂਟਰ C ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ D ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਡਰਾਇੰਗ ਪੈਡ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ C ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ D ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਲ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਨਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਟੂ ਆਬਜੈਕਟਸ ਟੂਲ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ E ਐਂਡ F ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਪੋਲੀਗਨ ਟੂਲ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ points A E C F ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ A ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ quadrilateral ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਲਜੇਬਰਾ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ two pairs of adjacent sides ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੀਏ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਐਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੰਪਲ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੀ ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਡਾਇਗੋਨਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਏ ਆਓ ਨਵੀਂ ਜਿਓਜੈਬਰਾ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲੀਏ ਫਾਈਲ ਨਿਊ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੀਏ ਟੂਲ ਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ segment between two points tool ਚੁਣੋ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਇੰਗ ਪੈਡ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ A ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ B ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਸੈਗਮੈਂਟ AB ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਆਓ ਸੈਂਟਰ A ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ B ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ circle with centre through point tool ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ A ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ B ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਟੂਲ ਬਾਰ ਤੋਂ ਨਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂਲ ਚੁਣੋ ਬਿੰਦੂ C ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ A ਅਤੇ B ਨੂੰ ਜੋੜੋ segment between two points tool ਚੁਣੋ ਪੁਆਇੰਟ A ਅਤੇ C ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸੈਗਮੈਂਟ AB ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ C ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲਬਾਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਲਲ ਲਾਈਨ ਟੂਲ ਚੁਣੋ ਪੁਆਇੰਟ C ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੈਗਮੈਂਟ AB ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੂ B ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿੰਦੂ B ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਏਸੀ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਸੈਗਮੈਂਟ ਏਬੀ ਦੀ ਸਮਾਂਤਰ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਏਸੀ ਦੀ ਸਮਾਂਤਰ ਲਾਈਨ ਇਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਆਉ ਕੱਟਦੇ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ D ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਿੰਨਿਤ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ segment between two points tool ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਉ ਏ ਡੀ ਬੀ ਸੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਇਗੋਨਲਸ AD ਅਤੇ BC ਦੇ ਨਾਲ ABCD ਕੁਆਡਰੀਲੈਟਰਲਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਡਾਇਗੋਨਲਸ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ E ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਕਰੀਏ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟੂਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਡਾਇਗੋਨਲਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਇਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਂਗਲ ਟੂਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਲੈਂਥ ਟੂਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ points A E E D C E E B ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਇਗੋਨਲਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਇਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਗਲ ਟੂਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ AECCED ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਆਉ ਹੁਣ ਟੂਲਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਵ ਟੂਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਪੁਆਇੰਟ A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮੂਵ ਟੂਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਮੂਵ ਟੂਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ A ਤੇ ਮਾਊਸ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰੈਗ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਡਾਇਗੋਨਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਇਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਇਸੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਐਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਯੂਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਟੂਲਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ circle with centre through point polygon angle parallel line segment between two points ਅਤੇ ਇਨਸਰਟ ਟੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਚਤੁਰਭੁਜ ਅਤੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਵਿਦ ਡਾਇਗਨਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ AB ਡਰਾ ਕਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਆਇੰਟ C ਮਾਰਕ ਕਰੋ C ਤੋਂ ਇੱਕ AB ਦੀ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੋ ਸਮਾਂਤਰ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ D ਅਤੇ E ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰੋ AD ਅਤੇ EB ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਸੈਗਮੈਂਟ AB ਤੋਂ D ਅਤੇ E ਸਮਾਂਤਰ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੋ ਕਰੋ AB ਤੇ ਸਮਾਂਤਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਿੰਦੂ F ਅਤੇ G ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰੋ DE ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ DF ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਮਾਪ ਕਰੋ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਯੂਆਰਐਲ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਯਾਪਤ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ spoken tutorial project team spoken tutorial ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ज्यादा जानकारी लिए contact at spoken hyphen tutorial dot O R G लिख के संपर्क करो spoken tutorial project talk to a teacher project का एक हिस्सा है इसका समर्थन I C T M H R D Bharat सरकार दे नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन कर दी है इस मिशन की होर जानकारी इस लिंक से उपलब्ध है इस स्क्रिप्ट का अनुवाद महेंद्र कौर रिसम ने किया है इस विच शामिल होने धनवाद